Уулзахаанууд Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст маань Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа цацаатайгаа холбогдоод за өмнө нь ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн сэдвийн дор битээр ярилцсан байгаа. За тэгэхээр энийг бол үргэлжлүүлээд битээр бол яв одоо ингээ явуулнаа гэдэг одоо тохиролцоод сүүлийнхээ өмнөх подкаста дуусгасан байдаг те. За энэ юу ч гэсэн одоо наача өглөө болж байгаа учраас өглөөний минь төргий. За оройн минь төргий. <laughs> За за тэгээд наагурчин сонин сайхан юу болж байна? Хоёлоо сонин сайхнаа товчхон хуваалцаа шууд үндсэн сэдв рүүгээ ороод ямар вэ гэж Ааха. За энэ ерөнхийдөө яг урд нь байсан шигэ хэвэн байна. Тэгэхээр жоохон яг Калифорни мужийн хувьд ялангуяа Лос Анжелес хотын хувьд яг коронавирусын хувьд яг нөгөө тоогоороо номер 1-т орсон. Дэлхийн тэргүүнд байгаа. Яа. Тэгмээр чинь дахиг. Тийм л юм байна да. Тэгэл буцаад дүнгиж нэгцсэн байсан газрууд нь буцаад хаагдаад эхэлчихсэн. Stay home order ер нь дахиад эхэлэх магадлалтай Маш ихээр нөгөө тоон өсөлт их байгаа. Ялангуяа залуучууд их байгаа. Тэгэхээр нөгөө залуучуудын хувьд одоо дэлхийд даяар байгаа тэр тоог нь харахаар э, бидний хувьд нөгөө жоохон юу гэдэг юм те хайнг талдаа те залуу хүн яадыг хүр тусаал идэгч штэ гэдэг тийм хандлага нь бас нөлөөлөд байгаа юм болоо да гэж бодож штэ. Тэгээл тиймэрхүү л байна да. Аа. За тэгээ та хэд мэн наана одоо болгоомжтойгоор хамгийн аюултай бүсд одоо байгаа юм биш үү те. Харин тий. Нью-Йоркийг алтай хайцсан, Флорида мужийг одоо бас ингээд 2 3 3-т байлуу да. Тэгээ ерөөсө Калифорни мужи бол номер 1-т амар хурцтайгаар орж ирсэн. Тийм л байна. Тэгээд бид нар ямар ч байсан монголчууд бол бас чадхаараа нэгэндээ тус тэмтэй мэдээлэлээ хуваалцаад тийм байгаа. Аа. За ойлголоо. За тэгээд э, өнөөдөр хоёулаа бол ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа гэдгийг сэдвийн дор ингээд цуурлаар одоо явуулна те. Тэгэхээр өмнө хоёулаа а бас нэг ганц хоёр зүйл дутуу орхисон тэрнийг гүйцээж яриад шууд сэдв рүүгээ орох уу чи ер нь яаж эхлэе гэж бодож байна. За тэгээ тэгээ би яг өмнөх нөгөө нэг юун дээр дутуу технологийн дэвшил тийм энэ маань бидний амьдралд яг одоогийн ирж байгаа 5 жилийн дотор яаж өөрчлөгдөж байгаа тухай ярилцж байсан. Тэгэхээр яг тэрнийхээ дутуу хэсгүүдийг гүйцээж яриад тэгээ хоёулаа үргэлжлээд нэг цөөхөн хідэн сэдвийн дагуу тавчхан сайхан яриа. Тэгээ өнөөдөр бас урт биш болохыг гэж бодоод байна шүү дээ. За тэгье. Тэгэхээр яг өнгөрсөн дээр болохоор одоо нөгөө технологийн дэвшил яг ойрын одоо ингээд 5 жил гарах өөрчлөлт э, өөрчлөлтөн дотор юу байгаа вэ гэхээр 2 жилийн өмнө залуучууд маань ер нь дэлхийд даяар хүмүүс үзчихсэн байх. За энд э, NASA болон SpaceX гэдэг компани Эллен Макс гэд мэдэн шүү дээ тийм ингээм хамтраад э, rocket Rocky гэдэг нөгөө хурдан онгоц гаргаж тэрийг Марс э, гариг руу нисгэжсэн. Тэгээ яг тэр маань одоо э, яаж яг өнөөдрийн одоо дэлхий дээр байгаа нөлөөлөл ирэх гэж байгаа вэ гэхээр нөгөө хурдан онгоц э, бэлэн болсон өнөө өнөө маргаашгүй хэрвээ одоо яг олон дэлхий дээр байгаа улс орнууд засгийн газрууд яг зөвшөөрөх юм бол жишээ хэлэхэд Нью-Йорк хотоос аа Хятадын Шанхай хүрэхэд ерөөсө 39 минутын дотор нисэх боломжтой. Ааха. Тэгэхээр чи энэ яг 2 жилийн өмнө засагж исэн мэдээ. Гэхдээ яг мэдхгүй байгаа хүмүүсээ бол тэгэхээр чи ерөөсө бид нар Америкаас Монгол хүрэхэд 30 минутын дотор шууд нисэж очих юм боломжтой болж байна. Лондонгоос Австрал ороход дөнгөж 50 56 минутын дотор шууд нисээд очих юм боломжтой. Ерөөсө маш хурдтайгаар ингэж энэ техникийн хөгжил маань маш хурдтай байгаа учраас аль хизээний бэлэн болчихсон одоо зөвшөөрлүүд хүлээгээд энд яг үнэхэрийн шаардлагатай гэсэн хүмүүс маань цохих ёсны төлбөрөө төлөөд юм хурдан хугацаанд нисэж байгаа. Тэгээ яг энэ нислэгүүд маань юунаас бас үүдэлтэй вэ гэхээр мэдээж нөгөө энэ одоо дэлхий гэдэг энэ гариг маань хэрвээ амьдрах боломжгүй те энэ climate change болоод энэ цаг агаарын уур амьсгал байгаль их маань уур амьсгал нь маш их өөрчлөгдөж байгаа учраас хэрвээ бид энэ дэлхий дээр амьдрах боломжгүй болох юм бол бид нар хаана амьдрах боломж байгаа вэ гэдгийг эрдэмтэд судлаачид олон зууны турш судалсаар байгаа. Яг судалгааны яг одоо үр дүн бол маш сайн гарч байгаа гэж ерөн сүүлийн жилүүд сүүлийн одоос харуудад айгүйх мэдээлэлүүд гараад байгаа байхгүй. Тэгээ яг Марс гариг дээр одоо яг өөр шинэ хот аль хэзээний бүтээн байгуулалт нь эхэлж гисэн одоо яг 7 сарын 30-наас эхлээд 8 сарын 20-д хүртэл яг 3-7 хоногийн хугацаанд Марс гариг руу нислэгүүд явагдаад одоо яг Ирэх 7 хоногт гэсэн үг. Одоо ч юм бол 7 сарын 20 хитэн байгаа лээ. 26 7 болж тий. 20 тий. Тэгэхээр яг 26 7 өнөөдөр чинь энтэхэр бол бүтэн сая өдөр Монголоор бол нэгдүгээр э, өглөө шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ ирж байгаа 7 хоногт дараагийн Марс гариг руу явах нислэг маань хурдан одоо нислэг маань явна. Тэгэхээр нөө ингээд энэ онгоцны нислэг бол байнга явдаг болоод тэнд э, амьдрах хүмүүсийн маань аль хизээний хотод би болоод яг 3-7 хоногийн хугацаанд юу яана гэж би мэдээлэл авсан нөгөө э, self drive буюу нөгөө жолоочгүйгээр э, машин барих Tesla-гийн э, тэр үйлчилгээ 3-7 хоногийн турш яг Марс гарь дээр туршиж үзэхээр тэг яг одоо тэнд амьдрах тэр хотын эздүүд тэр хотыг бий болгож байгаа хүмүүсийг судлаад үзэхээр одоо Amazon-ы захирал байна, Tesla-гийн одоо Elon Musk байна. За бас нөгөө одоо мундаг хүмүүс мэдэх бах та одоо нөгөө Стивен хавкин гэж юу гэж биштгэн болоо нэрийг нь тэр нэгдэртэй суудаг нэг айгүй ухаалаг хүн байдаг те тэгэхээр айкуугээрээ хүндөр тийм хүн байна гих мэдчлэн одоо хамгийн ихний байгаа э, техникийн дэвшилдээр бол онгоцон дээр бол жишээлбэл юм байна за тэгээд онгоцноос гадна мэдээж дэлхийн хамгийн одоо яг дэлхий дээр амьдарч байгаа бүх улс орны номер 1 асуудлуудын нэг бол нөгөө автомашины төвжирэл агаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ төвжирлийн тал дээр болохоор яаж шийдлийг одоо яг ойрын 5 жилийн дотор 2025 он гэхэд энэ одоо ялангуяа Калифорни мужи Лос Анжелес хотын төвжирлийг яаж шийднэ гэд бүр яг төсөл гарцсан байгаа вэ гэхээр Elon Musk-ийн яг энэ SpaceX эдний одоо гаргасан яг Elon Musk яг энэ Tesla-гийн э, захирлын өөрийнх нь яг гаргаад батлуулсан байгаа төсөл юу байгаа вэ гэхээр Лос Анжелес хотод 10 давхар үе тим юу үүсгэн гэж байгаа. Ер нь бол ерөнхийдөө Америкийн одоо энэ төвжирлийг шийдэх арга гэх юм уу? За. Тэгэхээр нөгөө одоо бид нар чи нэг давхаргаар л ингээд зөвхөн заа нэг дээшээгээ гүүрээр нэг явж байгаа доошоо нэг түнэлээр нэг хальт орж байгаа байноу да. Тэгэл ер нь бол нэг гурван хамгийн дээд нь гурван үетэйгээр ингэж автомашинаар явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд 10 үе болгоно. За 10 үе болгож байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр доошлох тусмаа одоо та өөрөө сонголттой гэсэн үг. Одоо жишээлбэл таны хувьд маш яралтай, маш хурдтайгаар нэг газар очих шаардлагатай боллоо гэж бодоход төгжрөлгүй явахын тулд та машинтаага доотлын 10 дугаар давхар буюу хамгийн доотлын левелд очих юм бол тэнд ерөөс огт машин байхгүй, хурдны хязгаар гэж байхгүйгээр та маш хурдан одоо зорьсон газараа 5 минутын дотор одоо юу гэдэг 3 цаг явах байсан газрыг та 5 минутанд явах ч юм уу. Тийм боломжтой болно. Аа тэгэл яг уу левлээ сонгоод нэг 5 давхар хавцаа очлоо гэхэд ерөнхийдөө сэрэг машины хөдөлгөөн маш маш багтай тийм левлээр бас та арай жоохон бага төлбөр төлөөд явах ч юм уу те. За тэгээд бүр огт төлбөр төлөхгүй энгийнээрээ явноо би яарад ах шаардлагагүй гэх юм бол одоо явж байгаа энэ нөгөө энгийн замаараа явах жишээний тийм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бидний хувьд одоо яг энэ мэдээж эриг нь одоо 2025 он гэхэд хэрэгжээд эхлэх энэ хэрэгжихэд бэлэн болсон эхнээсээ одоо ажлууд нь хийгдээд явж байгаа энэ зүйлсүүд маань төд удахгүй бас Монголд ч гэсэн хийхээс өөр аргагүй тийм ийм гарц одоо ийм зүйлс болж хуурж байгаа гэж би бол хөвдө харж байгаа. Тэгэхээр Монгол өнөөдөр яг одоо байгаа энэ нэг замаа замл хуулдарч унаад бороонд нөгөө бичлэг харсан чинь тэгэл усанд урсч илэн штэ тий. Тэгэхээр чи тийм байж байх нэг Э, юу гэж хэлмээр энэ жоохон муухайгаар хэлэх юм бол тийм ийм иймхэн юмтай орооцолтой байх биш бүр одоо дэлхийд даяараа замын хөдөлгөөний төвжирлийг шийдэхийн тулд эхнээсээ ийм ажлууд найл хизээний эхэлсэн 2025 он гэхэд те ингэвдөө одоо 20 он чинь талаасаа өнгөрсөн гэдэг чинь бид нар 4 жил хагасхны дараа гэхэд аль хизээний те 10 давхар ийм үйл шатлалтай автозамаар явдаг болох нь байна. Онгоцнууд маань ердөө Америкас Монгол руу очлоо гэж бодоход 30 минут 36 39 минутын дотор нисдэг болох нь байна. Ингээл бүх зүйлс маш хурцтай хөгжиж байгаа. Тэгээд тийм байна. Тэгээд одоо жишээлбэл нөгөө <laughs> Йоо, чиний яриг сонсож бүр шокнд орчлоо. Одоо аа, ерөөсө 5 жилийн дараа л энэ бүгд одоо биелэлээ болоод хөрсөн дээр буугаа зүгээр энгийн амьдралын те хэвийн болох гэж яхад яг чиний хэлдэг үнэн баггүй. Өнөөдөр бид нар нэг усан дуурсан замаа яриад тэгэл одоо төгжил мөгжил ийм юм яриа сууж байгаа бид нар нэг үнэхээр зүгээр арчааггүй байнуу да гэсэн зүгээр миний хувьд бол нэг тийм дүнэлтэнд хүрч байна тий бид нар өнөөдөр 21-р зуунд бусад орнуудтай хөл нийлүүлж за бүр ингээд техник технологи хөв чаддгүй маа гэхэд ядаж сэтгэлгээнд ч юм уу иймэрхүү юмаа бид нар шаарддаг, иймэрхүү юмаа мэддэг байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л та. Одоо ингээд чиний ингээд энэ ярьж байгаа юм ингээд сонсохоор чинь ингээд нэг хутлаа хэлгүүдээ гимээр юм шиг мөртлөө эн чинь өөрөө ингээд очиж үдсэн хүний хувьд ингээ харахаар чинь айгу ойрхон байгаа байхгүй яг үнэндээ. Угаасаа эхэлж одоо дөнгөж саяны миний тэр бид нар онцоор 30 минутын дотор Америкээс Монгол те Америкээс хятад орох Шанхай орохын хэмжээнд 39 минутанд багтж байгаа гэдэг чинь 2 жилийн өмнө гарсан NASA-гаас э, гаргасан тийм мэдээлэл баггүй юу. Тэгэхэд бид нар 2 жилийн өмнө ийм юм болох ч шүү гэдгийг аль хэзээний мэдээлэлсэн байхад бид нар одоо мдээгүй байж ах жишээ нэ тий. Тэгээд одоо дараагийн тэр юун дээр одоо жишээлбэл ажилгүйдлийн тухай хоёлоо өмнөх дугаар дээр ярьсан тий. Одоо ирээдүйд бидний дүүнер үр хүүхдүүд ирээдүг гэж яриад хам байхгүй одоогийн ирж байгаа 5 жил 10 жилийн дотор болох зүйл нь юу гэхээр нийт хүн амын за цаашлаад бүр 20 30 жилийн дараа гэх юм бол залуу дүүнер маань ирээдүйд бүр ингээд насан туршдаа сонгох мэрэгчлээ маш зөвл сонгохгүй бол ирээдүйд ирж байгаа тэр жилүүдэд 75-аас 80% бол ерөөсөө хүмүүс хүн амын бараг 70 80%, 70-аас 80% бол огт ажилгүй болох болно гэдг нь бүр баталгаатай байгаа. Тэгэнгүүт энэ дээр одоо нөгөө дэлхийн тэргүүлэгч энэ одоо мундаг том том хүмүүсийн юм уулзалтууд болоод ярилцлагууд болоод тэрэн дээр хүмүүсийн бие биенээс асууж байгаа зүйл нь бид нар ер нь хүүхдтэй болох хэрэг байна уу? Бараг хүүхдтэй болох хэрэггүй юм шиг. Ягаад гэвэл ингээд одоо ирээдүйн тэр их айхтар одоо ажилгүйтэл тэр хүнд хэцүү цаг үеийг давж туулах гэдэг бол ерөөсөл асар том өрсөлдөөн. Тэгээ тэрэн дундаас нөгөө энэ техникийн энэ олон твшил дундаас хүн яг энэ одоо жинхэнэ бодит амьдрал virtual орчинд амьдрал хоёр яг юм зэрэг хоёр орчинд амьдрах хүн амьдрах хэрэгтэй болно. Тэгээд эрэнгүүд чинь боломж гэж угаасаа л одоо энэ бол угаасаа л хүсэг хүсээгүй ирэх зүйл. Тэгэхээр нөгөө яг бодит амьдрал тэр одоо бодит бус гэх юм уу virtual тэр орчинд амьдарч байгаа энэ хоёр амьдралыг хоёулангийн manage хийгээд хоёуланд нь одоо тэр ажилгүйд тэр бүх зүйлийг survive хийж амьдарч чадах тийм хэмжээнд байна л гэдэг чинь өөрийгөө асар сайн контролдож чаддаг тийм байх байхгүй л бол нөгөө хүн хүн гэдэг хүний хамгийн том сул талыг ер нь ол сүүлийн ингээд үед судлаад байхад бид нар өөрөө өөрийгөө тань таньж мдэггүйгээс болоод хамгийн том алдаа байд юм байна л да. Алдаа гэхээс илүү сул тал. Тэгэнгүүт одоо зүгээр одоо хоёул жишээ аваад бодоод үзэнгүүт одоо таны хувьд ч гэсэн одоо миний хувьд ч гэсэн бусад одоо залуусын маань хувьд ч гэсэн бүгдээрээ л ганц хүсдэг зүйл нь хайртай хүмүүс маань намайг ойлгосоо л гэж хүсдэг штеп. Тэ? Өөрөө өөрийгөө бас бүтэн сайн ойлгоогүй тэгэнгүүт одоо ээж аав маань намайг ойлгохгүй байна багш маань намайг ойлгохгүй байна. Миний хайртай хүн намайг ойлгоосой. Одоо бид нар бүр ярих юм бол бүр улс төрөөр ярих юм бол энэ ихти одоо эх орны маань улс төр намайг бидний залуу үеийнхээ юу хүсэж байгааг ойлгоосой гэж. Ерөөсөө л бидний хүсдэг хүн төрөлхтний хүсдэг зүйл юу вэ гэхээр намайг ойлгоосой л гэж хүсдэг байх юм. Тэгэл ерөөсөө энэ насан туршдаа л өөрөө өөрийгөө таньж мэдж өөрийгөө ойлгох ойлгож бусдад өөрийгөө ойлгуулахыг хүссээр байгаад л одоо өнгөрдөг гэх юм уу те тийм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ хоёлаа өмнөх дэрвэн дээр нөгөө одоо ажилгүйдлийн тухай ярьсан тэрэн дээр болохоор жишээ нь одоо хамгийн ихний гарч байгаа тэр ажилгүйд бас юм нөгөө deliver хийдэг э, шуудан тий ингээ хайрцагийн шуудангийн үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүсийн орон тоолбор огт байхгүй болж байгаа нь яг одооноос аль хэзээний эхэлсэн байгаа одоо Amazon жишээ нь дроноор ингээд шууд шуудангуудыг пакэжүүдийг шууд буулгаж байгаа шүү дээ. Тэ хайгуудаар. Тэгэхээр эн чинь одоо төд утахгүй. Ерөөсө 5 жил биш, ерөөсө 2 жилийн дотор, 3 жилийн дотор гэхэд шуудангийн үйлчилгээнд дээр байдаг энэ олон ажлын байрууд бүгд байхгүй болно. Хүргэлтийн үйлчилгээ гэсэн үг тий? Хүргэлтийн үйлчилгээ. Заавал одоо хүнээр хүргүүлэх ямар ч шаардлагагүй болж байгаа байхгүй юу? За тэгээд давхар энэ дээр болохоор яаж би эндээс харж байгаа дутуу байсныгаа хэлээд За тэгээд давхар нөгөө э, Virgil гээд өмнөх нь одоо хоёлаа NBA-ийн тоглолтыг яг хажууд нь байгаа юм шиг ингээд дэлхийн ханаас ч үзэх боломжтой ярьж байсан шүү дээ. Тэгээд яг тэрнтэй адилханаар э, дараагийн яг одоо 2 жилийн дараа 1 жилийн дотор гэж төлөвлөөд гэхдээ хамгийн цаатал нь одоо 2-3 жилийн дотор эхлүүлэх гэж байгаа зүйлсүүдийн нэг юу вэ гэхээр э, автомашины нөгөө drone юу яадаг шүү дээ. Автомашиныг яг practice хийж дадлаг хийдэг жолооны юу гэж байдаг штэ Монголд байдаг штэ тий тэр бол одоо Virgil яг ингээд шилээ зүгээд машин ингээд барихад яг яавал машинтаа мөргөлтгүү яавал 45 90 градусд орох уу гэдгийг онлайн ингээд суралцахаар болж байгаа. Тэр нь илүү бүр яг бодит яг алдаа гарах юм бол очиод машинтаа мөргөлддөг, яг очиод машиныхаа артлыг зурж байгаа. Тэр бүх зүйл нь ингээ онлайнаар э, сурах тийм одоо юунууд маань эхэлж байгаа. А дараагийнх нь бол э, дэлгүүрт хувцас авах. Энд дээр бол хүн заавал дэлгүүр ороод хувцас авах шаардлагагүй. Яг virtual э, орчинд нүдний шилжлээ зүгээд тэр э, юу яхад энэ бол бас яг ойрын одоо 2 3 жилийн дотор э, бий болж байгаа. Одоо аль хизээний одоо бэлэн болчихсон үйлчлүүлэгч нартаа энэ үйлчилгээг нь эхлүүлж эхлэхгүй эхлүүлэх гээд явж байгаа гэх юм уу те ийм үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр дэлгүүрүүд маань жишээлбэл 8 бизнес хийдэг хүмүүс маань яванда хүн үйлчлүүлэгч заавал ирж хувцс өмсөд байх биш очлоо яг divergent орчинд хувцаа барьж үзлээ материалыг харлаа өөртөө ингээд угалт ингээ өмсгөд бэлэн болго ингээ харахад аа энэ зөгчийн энэ уг гой харагдах юм байна за энийг авъя гэд онлайнаар одоо дэлгүүрүүд яг бодит юм шигээр жинхэнэ юм шигээр авдаг бол юм уу да Ааха. Одоо виртуал орчинд дэлгүүр хийсдэг болох нь байна шүү дээ, тий? Виртуал орчинд одоо жолооны курсийн хичээл явагддаг болох нь байна шүү дээ. Аа яа яа. Яг бодит бодиттойгоо яг адилхан тийм мэдрэмж өгнө гэж хэлж байгаа. За ингээд чамтай ингээ яриа суухаар бүр улмал одоо ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ? Ирээдүйд юу болох вэ гэдэг талаар ингээ сонсохоор л бид энэнд бэлэн үү? Бидний хамгийн гол юм чинь нөгөө сэтгэл зүй. А бид энтэй ингээд нөгөө амьдралаа уусан нэгтгэж ер нь хэр бэлэн байгаа вэ гэдгэл бодол хамгийн түрүүнд толгоонд орж ирээд байна л да тий. Аа. Тий. За окей. За энэ ингээд өмнөх дугаарын чив төрийн дутуу орхисон зүйлсүүдийг бол хоёул ингээд өгөө хэллээ тий. За энэ удаа хоёул чинь ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа сэдвийн дор ямар одоо категорийг сөхөж ярилцах вүлээ? За энэ дээр болохоор би яг одоо нөгөө хүн төрөлхтний юу гэж хэлэх вэ? За ер нь яг энэ одоо техникийн дэвшил ер нь энэ одоо хурцтай бидний ирээдүйд удахгүй бидэнд одоо бас нөлөөлж эхлэх байгаа зүйлсүүдийн тухай л яриад явчихъя. За тэгжил тайлбарлах юм уу? За хамгийн эхнийх нь ярихыг хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо яг энэ дэлхийн хүмүүс хоорондоо одоо өрсөлдөж байгаа хамгийн том зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр энэ IQ буюу intelligent те э, энэ яг энэ тархины багтаамж сэтгэлгээ хэр өндөр байгаа вэ улс орондоо хамгийн ухаалаг хүмүүсийг бий болгохыг бүх улс орнуудын гол зорилго болчоод байна л да. Одоо яг энэ хууны хувьд бидний яг энэ 100 яг яг одоо энэ бидний дүүнэрийн үе, бидний үе, бидний хүүхдүүдийн үе үед байгаа хамгийн том анхаарч ажиллаж байгаа зүйл нь юу гэхээр хүний тархитай л ажиллаж байгаа үе байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний IQ буюу intelligent-ийг яаж илүү өндөр хэмжээнд хүргэх вэ гэдэг дээр л гол анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг энтэй хамаатайгаар хамгийн ихний хийгдээд явж байгаа ажил бол за энэ 3 жилийн өмнө байна уу да баг тэрнээс өмнө ч байж магадгүй хамгийн ихэнд туршсан газар бол хятад байгаа. Тэгээ нөгөө гений өөрчлөлт одоо гений сайжруулсан хөлбөртэй хүнийг бүтээхийн тулд бид нэр бидний одоо төрж байгаа хүүхдүүдийг одоо хүссэн бүр бүр ингээ хай potential бүр хамгийн дээд зэгтэнд тулцсан тийм э, ухаалаг э, оюуны потенциалтай хүүхдүүдийг э, төрүүлж бэлэн болгож байгаа. Энэ дээр одоо илүү их ач холбогдол өгж тэгж одоо ажиллаж байгаа. Одоо хиймлэр одоо тэр хүүхдийг суулгаж байгаа гэсэн үг үү те? Үгүй үгүй яг хиймлэр биш зүгээр яг тухайн хүүхэд маань бол яг одоо ээж аваас эцэг гэхээс авсан генээр байлаа гэхэд тухайн генийн илүү сайжруулад одоо жишээ гений сайжруулчихж байгаа юм биш үү? Яттаас гарч байгаа тэр сүүл эхэнд одоо хамгийн ихний туршилтанд орж гарсан болвол Азууд бид нар чинь бол одоо бор нүдтэй хар бор хар ер нь бараан нүдтэй бараа үстэй ч юм уу те яг нэг Аз царай төрөх гэж байна штэ. Тэгэхэд одоо тэр хамгийн анхны туршилтанд орж гарсан хүүгүүд бол одоо цэв цэнхэр хөх нүдтэй хүүхдч байдаг юм уу те. Тэгэнгүүтээ толгооных нь ажиллагаа маш сайн. Тэгэхээр яг дэлхийн хамгийн номер 1 high team potentialтай юм IQ нь хамгийн өндөр э, хүн амтай тийм уус болохын төлөө байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энэ бол уг нь бол Монголын хувьд бол бидний маш том давуу тал. Бид нар өөрснөө төр төрөлхийн маш одоо өндөр IQ потенциалтай хүмүүстэй. Тэгэхээр яг үүнийг илүү сайн одоо хөгжүүлэхийн төлөө эцэг эхчүүд нь ч анхаарах хэрэгтэй байна. Хүүхдүүд залуучууд маань ерөөсөө жоохон байгаа наснаасаа эхлээд өөрийнхөө тэр оюуны потенциалыг илүү сайн хөгжүүлэх тал дээр практис хийж ажиллах хэрэгтэй юм болов. Заавал одоо им гений өөрчлөлттэй хүмүүс одоо тэр гений өөрчлөлтөнд орох гэж улаарах биш те. Харин байгаа байглаас өгөгдсөн тэр өгөгдлийг бид нар тэртээ дөрөнгөө бидний Монгол улсын хүмүүсийн өгөгдөл бол маш ухаалаг оюуны потенциал өндөртэй дэлхийн Э, шилдэг 10 топ улсын тоонд 8 дугаар харин бичигддэг улс юм чинь бид нар бол дахиад сайн хичээх юм бол номер 3-т 1 2-т 1-т ороод ирэх юм бүрэн боломжтой байхгүй юу? За тэгээд энэ үүнээсээ уялдаад ингээд дараагийн миний бас яг энэ дугаар дээр ярих гэж хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо хүн төрлөختөн одоо яг ингээд амьдрал амьдрал нь зогсож байгаа үед та юу гэж бодож байна? Одоо зүрх зогсож байгаа болвол амьдрал зогсож байгаа юу? эсвэл тархины үйл ажиллагаа э, контрол байхгүй болоод яг зогсоод ямар ч үүрэг бусад эргэтэн системд өгөө болохоор амьдрал зогсож байгаа юу? Юу гэж бодож байгаа вэ энэ дээр? Хоёр дахь нь хаа тарих одоо тэр бүх юун дээр контрол тэн дээр хяналтаа алтгал юм бол хэдий зүрх ажиллаж байгаа ч гэсэн тэгэл амьдрал зогсож гин гэсэн үг үстэй. Яг яг тэгж судалж байгаа юм байна. Тэг яг энийг болохоор эрдэмтдийн хувьд одоо энэ судлаачдын хувьд олон одоо 10 жил энэ судалгааны ажил дээр маш их одоо ажиллаж байгаа нь юу вэ гэхээр хүн одоо яг үхэл гэж юу юм бэ? Нас барсны дараа те хүн буцаж ирж амьдрах юм боломжтой юу гэдгийг маш ихээр судалж байгаа мэн л та. Тэгэхээр бид нар нөгөө э, одоо амьсгаа хураагаад ингээд тархины үйл ажиллагаа ямар ч одоо бус зүйлээ үүрэг оролцоог юм контролдох боломжгүй юм ажиллагаагүй болонгот хүн ингээд байхгүй нас барна гэж үзэж байгаа болвол буцаагаад одоо нөгөө хүний тэр оюун бодлоор нь дамжуулаад нас барсан хүмүүсийг бид нартаа уулзуулах virtual орчинд тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо virtual орчин гэхээс илүү буцааж хүн нас барсныг буцааж амьдруулах тэр боломжуудыг судлаад амьтад дээр ингээд нөгөө судалгааны ажлууд маань явагдаад их зарим зүйлс нь бол нэлээд амжилттай явж байгаа байна. Ээ бурхан минь. За. Гахаан <laughs> дээр туршилт <laughs> хийгдснээс ер нь бол буцаж нөгөө тархины эд сэргэж ингэж юу гэдгийг амьдрах боломжтой болж байгаа нэлээн их олон хувь нь тийм болж байгаа юм байна. Тийм тэгээд тэр тухай бас өнөөдрийн дугаар дээр ярих гэж бодож байлаа. Тэгэхээр ер нь бол бидний хувьд ингээд яг энэ эргэн тойронд болж байгаа зүйлсээ илүү өргөн хүрээнд харж бодож те яг нэг өнөөдрийн жижиг шажиг асуудалд байнга э, яриад хоорондоо маргалдаад авах биш. Энд чи одоо 5 жилийн дараа э, ийм зүйл болох чинь 2хан жилийн дараа ийм одоо амьдралд ийм өөрчлөлтүүд болох чахад бид сэтгэл зүгээ бид өөрсдийнхөө э, сэтгэл зүй болон яг бодит эд материалынхаа тал дээр хийж бүтээж байгаа зүйлс дээр бүх зүйлс дээр өөрсдөө бэлдэх шаардлагатай болж байгаа юм л да. Аа яа. Тэгээ юу сонсч вдөө миний энэ хоёр жиг. Йоо. Яна ирээдүйд ойрхон эн чинь нэг холын юм шиг юм бодоод исэн чи одоо ерөөсө 2 жил 2 жил 5 жил гэж яг он он заацсан яг тэгээ хийгдэж байгаа ажлууд. Аа. Тэгэхээр чинь одоо ингээл хаяанд ир чинь тэгэхээр ерөөсөө төрүүл миний хилээд идэг бид нар бэлэн үү манайхаа бэлэн үү энэнд те бид нар энийг бэлтгэхийн тулд бид нар энэнд яахад тулд яах ёстой вэ? Өнөөдөр ингээл нэг хэрэлдээл цацаагийн хийснээр ингээл нэг ингээл ойр зургийн маргалдаад ингээд байсан дээр үу жоохон өргөн хараад бид нар энэнд өөрсдөө бэлтгэх үү яах вэ? Энд дээр юу чинийхаар юу ямар гаргалгүй монголчууд Монголд байгаа бид юу яах ёстой вэ энэнд тий? Юу наанаас чи ямар чиглэл өгж явах юм ард иргэдэд ингэх хэрэгтэй инээ тэр ихсэн юмнууд. Ер нь бол энэ чинь яг л бидний өдөр тутамд хэрэглэгдэж байгаа одоо ингээд дасан зогц одоо юу гэж хэлмээр юм яг э, хэрэгжилж байгаа энэ танаг төхөөрөмж хэрэгжилж байгаа бүх амьдралын өдөр тутмын хөвшлүүд чинь л өөрөө бид нарыг ингээ аажимдаа яг тэр зүйлс рүү явуулж байгаа учраас Э, Монголын мань хувьд бол би бодохдоо илүү л хурдтай л байх хэрэгтэй юм шиг. Ягаад гэвэл бид нар яг одоо зүгээр шудрах хэлэхэд бид нар нэлээд хойно яваад байгаа байхгүй юу? Хоцорсон. Тэгэхээр яг энэ хоцрогцсон хിവэрээ яваад ах юм бол бидний дүүнер, бидний э, хүүхдүүдийн үед Монгол гэдэг ороо харчигдаж алга болох магадлал маш өндөр. Тийм болохоор бид нар энэ улс орноо удаа хугацаанд тайван амар авч үлдэхийн тулд те бид өөрснөө одоо яг энэ зүйлсүүдийг одоо бид нар байгаа цагтаа л одоо ойлгохыг улам их хичээж, улам их хийж бүтээж, ялангуяа энэ одоо өндөр IQ техникийн дэвшилийг маш сайн ойлгодог, оюуны потенциал сайтай залуучууд маш их байгаа учраас бид нь тэр залуучуудын маань хувьд хийж байгаа зүйлс нь дэлхийн хэмжээнд угаасаа хийн гэж маш олон залуучуудын ярьж хэлж байгаа зүйл би дэлхийн хүн болохыг хүсэж чинь дэлхийд гарахыг хүсэж чинь гэсэн тийм хүсэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо яг энэ хүсэл тэмүүлийнхаа хэмжээнд Монгол улс улсаас гарсан дэлхийд гаргаж чадах хэмжээний ийм э, өрсөлдөж чадах тийм техникийн дэвшилтэй хамаатай тийм бүтээгдэхүүнүүд хийгээсэй л гэж би айгүй хүсэж байгаа. А одоо мундаг залуучууд маань хоорондоо хамтарч нэгдэж нийлээд яг одоо ингээ 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа илүү одоо хэрэглээнд бидний хэрэглээнд орох тэр зүйлсүүдийг те одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг за тэр автомашина тийм хурдан замуудын 10 игнээ болгож чадахгүй байгаа бол ядаж ихний э, ээлжинд одоо манай монгол залуучуудын ухаан бол аль хэзээ чадна гэж бодож байна. Тэр онлайнаар тэр virtual орчинд э, онлайн шопоор хүн ингээ үйлчлүүлэх боломжийг нь онлайн дэлгүүрийн дэвшилтэд хувилбарыг хамгийн ихний хэмжээнд хийчихээ л та тий. Гэх мэтчлэн одоо бид нар яаж байж болох вэ? тэр зүйлсүүдийг өөрснөө маш сайн сэтгээд бодоод тэрийг хоошин тавилгүйгээр л тийм зүйлсүүдийг хийгээсэ. Тэгээд нөгөө мөнгөний боломжтой санхүүгийн одоо эрхчлөөнд бас тодорхой хэмжээнд хүрсэн байгаа бидний дээдлийн үеийн аав ээжийн маань үе ах эгчийн маань үеийн хүмүүс бас ийм зүйлс хийх гэж байгаа залуучуудад хөрөнгө оруулаасаа тий одоо яг ярьж байгаа зүйл нь юу галзуу салаатай юм яриад байгаа гэж өөрийнхөө одоо яг амьдарч исэн үеэрээ төсөөлөхгүйгээр ирээдүйд болно одоо болох нь тодорхой энэ зүйлсүүд дээр залуучууд маань юм хийх гээд зүтгээд хэрвээ санал болгох юм бол түүнд нь шууд ингээ хөрөнгө оруулах юм одоо улс орны маань улс орн маань ч гэсэн давхар одоо яг энэ government нь давхар одоо засгийн газар нь ийм зүйлсүүдэд төслүүдэд гоё хөрөнгө оруулдаг байх юм бол бид нар илүү бас ингээд хөгжих боломжтой гэж би хараад байгаа юм. За ойлголоо. Ер нь ингээд чиний ярианаас ингээд сонсохоор бид нар энэ нь бэлтэж бид нар энэ их одоо техникийн энэ хурцтай энэ юунд одоо хүчтэй тоглогч гэдэг юм уу хүчтэй оролцогч байхын тулд бид дан дангаараа явах биш юм аа бид нар нэгдэжээж нийлжээж залуучууд бид а тэгээ дээрэс нь дэмжил дэмжлэгтэй байж бид нар энд оршин тогтнохгүй бол яг нэг нэг нэгэ дэмнэхгүй л бол тий дэмнэхгүй л бол а яг одоо энэ хурдтай байгаа энэ юм чинь бид нар яг энэ одоо байгаа байдлаараа энэ нэг газараа зогссон байгаа чихтэй байх юм бол тэгэл юусэн арчаал өнгөрөх юм байна. Тэгээ бид нар Монгол гэдэг энэ юу байхгүй болох шинжтэй болоод байна шүү дээ. Өнөөдөр бид нар нэг газар доорх баялгаа яриад уул уурхаагаа яриад одоо уул уурхаа сонирн биш болчихлоо шүү дээ. Наад техник технологи өмнөд дугаар дээр соёлоо ярьсан. Уул уурхаа газар доорх юм ухаж төнгөсөөр л ингээл үргэлжлээд цаашаа яваад байна л гэх юм бол бид нар э, яг үнэхээр энэ нөгөө байгаль цагуурын өөрчлөлт climate change одоо энэ дэлхий э, илүү хурдцтай э, энэ үйл одоо өртөж энэ дэлхийг сүрэхэд бид нар өөрсдийнхөө гар бийг оролцуулаад байна. Хүн нэмэр оруулаад байгаа байхгүй тий. Тийм болохоор бид нар сүйдээ амьдрах газаргүй болж ягаад өнөөдөр Марс гариг дээр аль хэзээний энэ хот нь бий болоод хоттын эзэдүүд нь Amazon-ы захирал тий Tesla компани захирлууд аль хэзээний том том хувь эзэмшигч нь болоод хүмүүс аль хэзээний тийш ирж очдог нислгүүд эхлээд яваад байгаа. 2 жилийн өмнөөс энэ үйл ажиллагаа яваад байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ бүх зүйлс чинь ерөөсөө л энэ дэлхий байхгүй болох магадлал бас их байгаад байгаа учраас Тэрэн дээр ч гэсэн бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол бүх зүйлсийг нөгөө нэг одоо хоёр талтай учраас ийм зүйлс байж магадгүй гэдэг талаа сайн талаас нь бас хэрвээ сөрөг талдаа сөрөг зүйлс болох юм бол бид нар яах вэ гэдгийг шийдлүүдийг нь бас гаргалгаа бодцсон л байж яахгүй бол тэгээ хамгийн гол нь бид нар цөөхүлээ ухраас 3 сая хүн ам нэгдэж нийлэх гэдэг л хамгийн чухал нэг нэгэ дэмжих гэдэг маш чухал тэгээ яг одоо хийж бүтээх гэж байгаа чуудыг бид нар бас маш сайн дэмжих одоо тэднийг гаргаж ирэхтэй ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлсийг нь галзуу солиотой юм яриад энэ эргүү юм яриад энэ гэж бодох биш харин яг ямар өнцгөөс юу хийх гээд байна гэдгийг нь нэг нэгнийхээ санаан дээр илүү их нэмэр болох юм бол маш хурцтай одоо бид нар бол маш хурдан л явахгүй болвол одоо энэ Америкийн хувьд ч юм уу энэ хөгжилтэй байгаа энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд бол ингээд аажмаар явж хахад одоо энэ ярьж байгаа зүйлсүүдээ хийх нь тодорхой хийгдээд эхэлчихсэн явж идэг. Харин бидний хувьд болохоор хитрхи ард явж байгаа учраас маш хурдан л одоо юу гэдэг нь тэр одоо Америкчууд алхаад явж байгаа бол бид нар гүүжиж хажууд нь ирэх болчиход байгаа хгүй маш хурдан гүүжиж зүгээр ч гүүхгүй шүү дээ. Тэр яг л нэг тийм л байгаад байгаа. Тэгээ нэрээ сониноос одоо ингээ гар утас гэдэг зүйл одоо миний хадаа жишээ нь энэ утас ингээд нөгөө цэнэглэж штэ тэгээ цэнгэн доосаад энэ батарей одоо юу яаж байгаа юм бэлээ? Нөгөө эрдэмтдийн хийгдээд баг бэлэн болсон байгаа зүйл нь батарейг ингэж э, чарж дуусаад дахиж цэнэглээд ийм юу ер нь бол амар ингээ болиулах гад гэх юм уу? Илүү удаан хугацаанд батарей сайн байдаг болох гээд э, одоо төд удахгүй болохчоо зүйл хамгийн доод нь 3 сар барьдаг. За бүр дээшээ нөгөө бусад батарейнууд нь 400 жил батарейгаа барьдаг ч юм уу. Тийм болж байгаа нэлээ бас. Тэгэхээр нөгөө энэ электрон бараа электрон тийм бүтээгдэхүүнүүд хийдэг те Монголд маань тийм компаниуд бас байгаа байх. Тэгээ ирээдүйд ч гэсэн Монгол нэртэй гоё автомашин ч юм уу Монгол Монгол гэсэн нэртэй гоё онгоцнууд ч юм уу мэдээж утахгүй нисэн ах. Тэгэхээр тий одоо тэгж хийж бэлтж байгаа хүмүүсийн маань хувьд хэрвээ сонсож байгаа бол илүү их одоо анхаарч ажиллах зүйл нь өмнөх дугаар дээр хоёлаа эко гэдэг дээр анхаарч эко автомашин хийх дээр өрсөлдөж байгаа бол давхар нэг өрсөлдөж байгаа өөр зүйл нь батарейгаа хэр сайн барьдаг вэ гэдэг дээр нэлээд өрсөлдөж байгаа юм билэ. Тэгэхээр бидний iPad утас энэ бүх зүйл чинь одоо дор хаяж нэг сар огт цэнгэлэхгүй цэнгэлэхгүй байхад өөрөө батарейгаа барьдаг хэмжээний болгож өрсөлдөж байгаа болохоор тэрэн дээр бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. Аа яа. Нэрээ тийм шүү тий. За одоо ингэ сонсохоор л бүр ингэ өөрөө ирэхгүй наатахж бүр ороод энэ бол одоо энэ үлгэрийн биш юм а энэ бол яг бодит амьдрал яриад байгаа юм а энийг сонсож байгаа залуучууд та бүхэн бол одоо нин уугүй яг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаараа яг надтай адилхан бодогдож гин үү та бүхэнд одоо сонсож байгаа та бүхэнд яг юу бодогдож гин Үнэхээр худлаа сонсогдоод байна уу? Аль эсвэл энэ бол үнэхээр ойрхон байна уу? Та нарт яаж сонсогдж битэр нэг үлгэрийн юм яриад байна уу? Энэ бол ерөөсөө ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа вэ? 2 жилийн дараах, 5 жилийн дараахыг яриад байна тий. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг үзэл бодлоо хуваалцаарай гэдгийг хэлмээр энэ комент хэсэгт. Аа. За одоо хоёлаа тэгээ цааш нь үргэлжлүүлгээ. Өөр бидэнд дуулах, бидэнд анхааруулах юм юу байна? За тэгэд дараагийн нэг э, хэсэг нь болохоор яг хамгийн анхны дугаар дээр хоёлаа Америкт танаг ирвэл Америкт байхад нэг хальт зүгээр хоорондоо ярилцаад өнгөрж исэн зүйл. За тэр болохоор нөгөө биднэрт одоо яг пластик хивэлсэн жолооны үнэмлэх паспорт гэдэг зүйл хэрэггүй борж эхэлж байгаа шүү дээ тий. Шивэдэд шивэдийн эхлээд 5000 хүн өөрснийхөө хүсэлээр нөгөө гарн дээрээ ингээд микро суулгаад гарынхаа одоо яг тэр чипээрээ уншуулад ингээд явдаг болоод эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор одоо яг Америкийн хувьд болохоор би сүүлд үзсэн одоо яг мэдээлэл албан ёсны мэдээлэлээр болохоор бидний нөгөө тархинд бас тийм юу суулгадаг болж эхлэх гэж байгаа тухай мэдээллүүд байсан. Гэхдээ яг шууд эхлэх шууд ингээд нөгөө тархи руу оруулахгүй магадгүй гарнаас эхлэх байх л та. Гэхдээ гар байна уу, тархи байна уу ялгаа байхгүй бидний биеийн дотор тэр чип чинь аль хэзээний одоо эхний 5000 гүн нь эхэлцээ явж байгаа бол дараагийн одоо хүмүүс маань нэг жилийн дараа дотор ч юм уу за ойрын 2025 он гэхэд бүх хүмүүс ингээд дотор биеийн дотроо чиптэй, микрочиптэй болох нь. Тэгээ яг энэ микрочип суулгаагүй болвол хааж хаашаач зорчих, хаашаач одоо нэвтрэх боломжгүй болно. Тэгэхээр ганцаараа сөрөөд үгүй би энийг суулгахгүй би ерөөсөө энэ цаасан пассвортаараа явна, пластик жолооны өмлөхөөрөө явна гэж хилээд та энэ дэлхий дээр хаач хүрэх боломжгүй болж байгаа. Энэ бас нэг талаасаа жоохон аюултай юм шиг бас надад санагдчихж байгаа та аюул талаас нь харахаар тэр чи яг л одоо бидний бие дотор тэр бүх зүйлсүүд байж гинэ гэдэг чинь бидний тарих энэ дотор болж байгаа бүх зүйлсүүдийг контролдох бас нэг одоо хэрэгсэл гэх юм уу. Тэгэхээр энийг одоо эсэргүүцлээ гэдэг тийм одоо амьдрах боломжгүй тэгээ яг тэрнтэй нийлүүлээд алахыг гэхээр тэгэл яалтж байхгүй бид нар биеийн дотроо тэр зүйлсүүдийг одоо хийгээл явахаас өөр арга байхгүй микро тэр юу чипнүүдийг суулгаад тэгэхээр яг биднийг нэг талаасаа за одоо зөвхөн утас ч юм уу энэ ойр зүрийн юмнуудаар трак хийдэг байсан бол одоо бид нарыг тагнаж байгаа тэр зүйлсүүд ерөөсөө бид нар угаасаа хаана юу хийж ийн гэдгийг тэр яг бүр шууд ойлгомжтой болохоор байгаа хгүй тэгээ худлаа ярих ямар ч боломжгүй тэгээл ерөөсөө юу гэдгийг За одоо Европ руу очсон явж илаа гэж бодохдоо аа за завсрал одоо Европын тэр хотын тэр мужийн тим тосгоны яг тэр байршил дээр байж гинэ гэл ингээл мэдсэн мэдээд яана гэсэн үг. Тийш штэ тий. Наад нөгөө эхэлсэн байгаа юм штэ тий. Тий энэ чип чи яг битүүрийг тэнд байх чи яг эхэлжсэн төсөл байхгүй. Тэгээд эн чи нэг ихний хэдэн үнд суулгалаа тэгээд нөгөө метроны плед аа тэгээд нөгөө бүх нөгөө өөрийнх нь бүх мэдээллүүдийг энд суулгасан. Тэгээ өөрийн нөгөө хүмүүс чинь ингээд нөгөө сайн дураараа тэр чипээс одоо бүр бүр тийм хэмжээнд бүр айгүй их нэмэгдсэн биз тээ. Тий, одоо ерөөсөө хүмүүсийнх нь тэрийг зөвшөөрж байгаа. Тэгээ ийм судалгаа сүүл хамгийн сүүлийн юун дээр би бас нэг хураагчийнхаа шеэрлсэн мэдээлэл дээр яг харсан чинь тэр бол яг албан ёсны яг тийм мэдээллийн сувг гэх юм уу албан ёсны нөгөө юугаа авцсан ишгэ авцсан тийм сувг байсан л та. Тэгэхээр тэр бол үнэн бодиттой мэдээлэл гэж би бол харж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүсээс санал авсан одоо энэ онлайн сошиал дээр Facebook дээр санал авсан юм байна. Одоо яг юм чиптэй болоод амьдрах юм бол хэдэн хувийн зөвшөөрөх үү, хэдэн зөвшөөрөхгүй вэ гэдэг. Тэгэнгүүт тэрэн дээр ер нь нэлээ их жившөөрсөн байлаа шүү. Бараг 40% нь жившөөрчихсэн. Тэгэхээр чинь жоохон төд даал ингээд нэг жоохон ухуулга хийх юм бол тэгэл 60% нь олчвал тэгээд хүсэх хүсээгөө бид нарт ямар ч одоо нөгөө цаасан пластик элдв долоон бичиг баримт хэрэггүй. Тэгээд юус одоо нөгөө гар утас мутс чинь ч гэсэн гэл одоо шууд одоо хоёлаа өмнөх нэг стори дээр харж байсан шүү дээ. Юу маань Цагдаагийн магадгүй ингээд гар дээр гарч ирээл те гарын хажуудалд ингээд ингээд агаар дээр ингээд бид нар би бинийгээ хараад видео хийдэг болж байгаа. Тэгээл дээрэс нь оо цагдаа нар маань бол заавал өөрийнхөө биеэр ирээл за амрыг иримэрийг л хоорондоо ингээд байх шаардлагагүй цагдаа шууд дроноор тий дроноор ирлээ цагдаагийн дүрс харагдаад за амрыг ирээ та ямар дүрм зөчнө мэдэж гинэ бичиг баримтаа харуул шалгуул гээл ингээд бүх юм ингээд ингээд шалгуулдаг тийм болох болж байгаа болохоор бид нар бас яг энэ бүх зүйлсүүдэд бас одоо улс орноороо тий өөрснөө бас анхаарч бэлтэх шаардлагатай байгаад байгаа юм байна. Тий. Бэлтэх шаардлагатай гэж бит өөрийн байн байн хилээд байгаа юм нь юу хилээд байгаа вэ гэхээр энийг аюулсан ойлгохоор нэгдүгürt бид нар сэтгэл зүгээ бэлтэх ёстой. А хоёрдугаарт бид энэ техник технологиг ашиглаж ч гэдэг юм уу энийг хэрэгжилж чадахгүй байх юм бол нөгөө нэг ажилгүй нөгөө ажилгүйдлийн игнэнд орох байхгүй юу? Ажилгүйдлийн 70-аас 80% нь ажил Тий байхгүй болно шүү дээ тий. Тийм байхгүй. Тэгэхээр уусны дээр ажилгүй, дэлхийн ажилгүй хүн амын 70% тэр хүн ам дотор нь бид нар орох уу? Эсвэл ядаж бид нар тэмцээд хүн амынхаа 60% нь ажилтаа 40% нь ажилгүй юм уу байх уу тий? Энийг бид нар өөрсдөө зохион бүтээсэн ч юм уу? аль эсвэл одоо энийг аягүй сайн мэддэг байх юм бол бид нар энийг ажилуулдаг тийм техник технологийн хүмүүс нь байх юм бол энэ чинь бас бид нар ажлын байртайгаа үлдэх байхгүй. Одоо энэ технологи нэвтрэл ороод ирэх юм бол одоо жишээ нь зам дээр цагдаа зогсоодох шаардлага байхгүй тий тэр дорооноор тэр цагдаа юу яадаг юм ингээл оруулаад ирэх юм бол тэгэл манай цагдаа нарыг хэдэн хувь нь магадгүй ажилгүй болох эрсдэл айгүй өндөр байгаа байхгүй нөө гинтл нэг өдөр нөгөө ап зохиогоод нөгөө банкны юу ажилгүй болсон шүү дээ тийлрүүд чинь тий. Ерөөсөө л тийм баггүй. Яг нэг цагдаагийн дрон бол яг хуу шууд ирээд э, одоо яг ярих хэмжээний бол арай биш байгаа. Гэхдээ энэ бол яг одоо дараагийн ирж байгаа нэг жилийн дотор, хоёрхан жилийн дотор бэлэн болоход бол бэлэн болчихсон зүйл. Ягаад гэвэл өнөөдөр э, бид нар хурдны зам дээр одоо Америк жишээ нь хурдны зам дээр машина бариад явж байхад дрон дроноор дагаад явж идэг байхгүй. Тэгэнгүүт чинь тэр чинь аль хизээний дрон бол аль хизээний энд одоо хэвийн зүйл. Дроноор бидний хурдыг хянаал дроноор номерыг маань хараад за ийм номертэй ийм сэртэй машин. За энэ машин ямар нэг одоо бичиг баримтын зөрчил байна уу? А хурд нь хэмжээ одоо хэтрүүлсэн явж гинүү гэдгийг хянала. Дрон дээр хэрвээ асуудал гараад яг тэр хурдаа хэтрүүлсэн бичиг баримт нь асуудалтай байж байгаа юм бол одоо энэ эдгийн цагдаа нараа шууд давхиж орж ирээд зогсоогоол за таны энэ энэ юм зөрчилтөө байна матик тав гэж явдаг байхгүй юу одоо бол тэгэхээр яг дараагийн тэр дрон дээр тэр дүрсээ дүрс гарч ирж шууд дроноор одоо нэг нэг бодлын бол видео кол хийж байгаа л гэсэн үг л дээ ялаачтай тэгэхээр яг тэр зүйлсүүд маань болвол чүүд удахгүй одоо нэг 2хан жилийн дараа яг Америкийн хувьд болвол те хэдхэн жилийн дараа ингээд айжимдаа шууд гарч ирж байгаа юм зүйл гэсэн үг одоо л дрон нь явж байгаа ихний ээлжинд Тэгэхээр Монгол руу ядаж ихний ээж энэ дроноор ингээд шалгах нь штэ одоо хор тэтрүүлж явж байгаа, дүрм зөрчөөд явж байгаа хүмүүсийг. Аа. За дрон нисэж ийна л гэдэг чинь тэгэл тэр чинь дараагийн одоо апдейт хийх юмнууд чинь тэгэл видео кал хийдэг л болчих тээ. Йоо ёо за за ямар амар юм бэ. Тэгээ <laughs> энэ дэр нөгөө хоёлаа залуучуудтай хэлэхэд тэр нөгөө стори дээр хоёлаа оруулж энийг яг оруулж исэн тэр кино маань болохоор Amazon-ы Prime гэдэг юу байдаг шүү дээ те нөгөө кино кино сувг Amazon Prime уу те? Яа, Amazon Prime. Amazon Prime дээр гарсан ийм олон ангитай кино баггүй юу тэр кино. Тэгээ тэр апдейт гэд нэртэй кино. Биш апплод, апплод гэд кино. Апплод гэд тэгээд энэ киног бас залуучууд маань хэрвээ Amazon-ы Prime та болвол апплод гэд киног үзээсэй. Тэгэх юм бол бас ер нь одоо яг юу болоод байгаа вэ? Одоо удахгүй юу болох гэж байгаа вэ? Тэ тэр талаар илүү мэдээлэлтэй болно гэж бодож байна. Тэгээ яг энэ техникийн дэвшил энэ бүх зүйлс дээр одоо яг хоёлаа сүүлийн эсгүүдээгаа яриад юу яаж хэлээ те. Яг өмнөх дугаар дээр бас нэг товчхон яриад өнгөрсөн зүйл маань болохоор техникийн дэвшлээс энэ олон одоо энэ би бинээсээ би бинтэйгээ холбоотой юм шиг хэрнээ бинээсээ улам холдоод байгаа энэ одоо видео колл хийдэг. Ерөөсөө одоо онлайнаар бүх зүйлсүүд явагдаад байгаа энэ зүйлсүүдээс үүдээд хүмүүсийн ганцаарч гэдэг зүйл илүү их болж байгаа гэж ярьж ирсэн. Тэгээ нэмээд энэ ганцаардл маань юг авчирдгүй гэхээр мэдээж нөгөө нэг стресс, айдас тэгээ юм нөгөө ганцаарч зөв хүнээс депрессэнд орох тийм зүйлсүүд ерөөсөө сүүлийн жилүүдэд амар их анзаарэгдэж байгаа мэн л да. Ер нь судалгаагаар илүү их тоон нэмэгдээд байгаа. Нэмэгдэж байгаа. Тэгэнгүүт одоо 5 жилийн дараагийн одоо зүйлсийг зүгнөөд зүгнөх юу аах уу одоо таамаглал гэх юм уу те энэ зүйлсүүдээс харахаар одоогийн ирж байгаа 5 жил бүр илүү их нэмэгдэх магадлалтай байгаад байгаа юм байна л да. Тэг яг энэ дээр нэмээд тийм учраас энэ их депресс, стрессэнд орж тэг ялангуяа коронавигийн үед бол хүмүүс ерөөсөө маш ихээр юм нөгөө депресс, стрессэнд орж байгаа болохоор үүнийг эмчлэх одоо хамгийн анхны дугаар дээр хоёлаа нөгөө хүний юм стресссэн, депрессэнд ороод галзуур солиорж байгаа зүйлсийг ингээ хүний тархинаас ингэж одоо эмчилгээ хийж тархи тархийг ингэж цэвэрлэх гэх юм уу те хүний тархийг цэвэрлэх хэмжээний ийм зүйлсүүд хийгдэж байгаа шүү гэдгийг хоёлаа ярьж исэн шүү дээ те Harvard дээр ийм судалгаан дээр ажиллаж байгаа гэд Тэгээ яг тэр маань болохоор өнгөрсөн 2019 оны 4 сард гарсан нь болохоор вакцин гарсан хамгийн ихний ээлжинд одоо үнэхээр бүр амар хүн депрессэнд орсон, стрессэнд орсон байгаа хүмүүсээ эмчилж ангаадаг тархины яг тэр депрессэнд ороод ингээд тийм одоо сигнал хүнд өгж байгаа тэр хэсгийг бүрэн эмчлэх тийм вакцин 19 онд гаргаад ингээд хийгдэж эхэлсэн бол яг энэ 20 оны байдлаар болохоор ичидийн мөг гээд гараад тэр нь болохоор бас яг ийм депрессэнд ороод одоо энэ сүүлийн жил бүр илүү хурцтай болж байгаа энэ айдас энэ бүх зүйлсүүдийн санаа зовдөг энэ хүмүүсийн тэр тархиныхын тэр негатив байгаа хэсгүүдийг бүрэн эмчилдэг тийм magic mushroom гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм зүйл бас гарчсан тэр судалгааных нь ажил яг өчигдөр өчигдөр одоо яг 10 цагийн өмнө гэх юм уу? сошиал дээр мэдээлэл нь гарсан яг албан ёсны мэдээ мэдээ нь гарч исэн. Яана. Тэгэхээр яг ирээдүйд бид нар нөгөө хүмүүсийнхаа тэр стрессгүй байх одоо аргагүй л дээр чи одоо ингээд чуд удахгүй дараагийн тэр нийт дэлхийн хүн амын 70% нь ажилгүй болно гэдэг чинь тэрнээс үүсэх тэр депресс стресс гэдэг зүйл ямар амар болох вэ те Тэгээ бид нар чи одоо л байгаа энэ апдейт хийгдэж байгаа жижигэн жижигэн технологийн дэвшлиг үүсэх гэж л бас нэлээд юм болж штэ Тэгэхээр чин бүр айхтар одоо тэр бодит амьдралаас гадна виртуал орчинд тусдаа юм хоёр амьдралаар амьдраад ирэнгүүт хүмүүсийн тэр депрессийн хэмжээ ол бүр хамгийн максимумд очлоо гэж бодоход яалтж байхгүй нөгөө тархины тэр дисийг нь имжлэхээс өөр аргагүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ажиллаад байгаа илүү их Тэгвэл илүү их бидэнд ич хэдийн мөөг хэрэгтэй болох нь шүү дээ, тийм. <laughs> <laughs> <laughs> Би бүр тэрийг нь өчигдөр яг одоо яг 10 цагийн өмнө мэдэн 50 дахт нь үзчихээд за тэгвэл яг яг ихний ээлжинд одоо бүр нөгөө тарих мэрхийн задлж ингэж юу яаж имчлэхээс илүү яг одоо им им маягийн гэх юм уу тийм имчилгээнүүд илүү хийгдэж байгаа мэн да. Өмнө жилийн өмнө бол вакцины хийгдэж исэн бол тариа хийгдчихсэн бол одоо болохоор зүгээр өдөр тутамдаа хүн баг нөгөө хоолоо идчих та нэмэлт витамин хэрглэж байгаа юм шигээр одоо тухайн бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд ингээд тайвширдаг, айдсгүй болдог илүү ингээд байгаа зүйлстэй аз жаргалтай болох тий. Нэг ясны нөгөө муухагаар хэлэх юм бол нөгөө янз бүрийн муу янз бүрийн юмнууд залуучууд оршиж хэрэглэжээл би эндээ аз жаргалтай байна гэж энэ Америкч Америкчин бол нөгөө элдв долоо юмын зөвшөөрсөн хар тамхины зөвшөөрсөн гэдэг болохоор хэрэгжилжээл нэг эли баалаа хүмүүс явж идэг би бас тэгж бодож жоохон айгаад яагаад <laughs> тэгээд э, би өөр нь огт хэргэлж үзээгүй юу тэр байтугай арх тамиг хэргэлдэг болохоор мэдгүй л байгаа юм л та. Тийм сайхан ачаалтаа болоод бодогдоод идэг мэдгийн. Ааха. За за одоо хоёлынгийн юу хугацаа маань бас дуусах тийш хандж байна. Тэ тэгэхээр бас хэрвээ хэрвээ дутуу байгаа бол энэ хугацаагаа ашиглаад хоёулаа а юугээ мэдээлэлээ хүргээд дуусгая тий. Ааха. Яа тэгээд ерөнхийдөө бол тий товчхондоо бол ер нь бол болцсон юм шиг байна. Заавал одоо бүр амар их нуршаад яг хөө тий хамгийн гол нь миний зүгээс одоо яг энэ бүх мэдээллүүдийг аваад илүү их ингэж одоо Монгол маань цааш та хурдан хөгжөөсөө ингэсэ гэж хүсэж байгаа зүйлсүүд дээр мэдээж яг ирж байгаа энэ бидний үе болон дүүнер маань бидний хүүхдүүд те бидний л хамгийн гол хийх ёстой үүрэг бол энэ зүйлсүүдийг ойлгож энэ зүйлсүүдтэй хөл нийлүүлж алхаж бус улс орнууд илүү хурдан аль хизээний биднээс одоо 10 уулын цаана гараад алхацсан байгаа бол Тэд нарыг алхчих хооронд бид нар гүүж ягаад гүйцэж очих хэрэгтэй байгаа учраас аль болохоор энэ зүйлсийг илүү ойлгоосай тий. Бид нарын ээж аав ах эгч нарын үе хэрвээ энэ зүйлсийг сайн ойлгож чадахгүй байгаа бол миний ярьж байгаа бит хоёрын ярьж байгаа зүйлснийг э, юу яриад байгаа үлгэрийн юм яриад ах ингэж бодогдоод байгаа бол та бодит энэ зүйлсийг нэг сайн э, одоо энэ онлайн интернет зорчинд хөгжсөн байгаа учраас мэдээллүүдийг үзээчээ гэж урайлж хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр бол жишээлх юм бол хамгийн их мэдээлэл авч болох хүн хинбэ гэхээр Эллен Маск буюу Tesla компани захирал энэ Эллен Маскын мэдээллүүдийг ярилцлагуудыг уншаач ээ. За бас энэ Стивен Хавкин гэдэг энэ эрхмийн бас энэ мундаг IQ-гээрээ дэлхийн хамгийн топ хүмүүсийн тоонд ордог тийм энэ хүний ярилцлага мэдээллүүдийг нэг уншиж үзээч ээ. YouTube-ээс бичлгүүдийг үзээч ээ. За дээр нь Nova Harari гэдэг миний хамгийн ихний дугаар дээр хэлжсэн түүх судлаач юм мундаг хүн байгаа. Тэгээ яг энэ хүний номнууд ч байгаа, бичлэгнүүд маш их байгаа. Энэ бүх зүйлсүүдийг нь сонирхож үзээсэй л гэж их хүсмээр байна. Тэгэл бусдаар бол бид нар одоо илүү сайн ойлгох тусмал хурдан явна. Тэгээ хамгийн эцэст нь хамгийн ихний дугаар болон хоёр дахь дугаар дээр ч хэлжсэн хоёлаа нөгөө нэг нэг нэгээ дэмжих гэдэг зүйл дээр ганцаар бүтээхгүй бол бид нар ганц ганцаараа яваад угаасаа дамжилт олохгүй. Тийм болохоор дэмжтэй дэмжээд хамтдаа хурдцтай хөгжих гэж уриалах байна. За тэгээ саяны хэлсэн мэдээллүүдийн линкийг Хэрвээ манай цацаа минь бололцоот бол над руу явуулчаараа би нөө description хэсэгтээ тий эдрийг оруулчихъя. А тэгээ бит хоёрын ярьсан яриаг одоо бүр үнэхээр цацаагийн хэлснээр үнэхээр өшөө илүү цаашаа судлыг гэх юм бол энэ description тий хэсэг рүү ороод энийг сан уншиж судлаараа бит хоёр бол зүгээр ингээд энэ бүгдийг амтлуулаад ингээд өглөө өшөө сайн ойлгож бусдад дахиад түгээх тэр шансыг танд өөрт нь олгоё. Тэгээ залуучууд маань үзээрээ аа бас сонссон юм а би зүгээр бүр ингээд ядаж цаашаага 5 5 хүнд хэлээрээ ирээдүйд биднийг ийм хүлээж байгаа юм биш үү гэх те. Тэгэхээр чинь бид нар ядаж сэтгэл зүйн талаас эхний ээлжинд бэлтгэгдсэн байх юм болвол ядаж энэ дээр зочирдохгүйгээр яаж цаашаага зөв алхам хийх вэ гэдэг дээр бид нар зөв алхмыг хийнэ. Хэрвээ сэтгэл зүй бэлтгэдэг байхад юм бол иймэрхүү юм ороод нөгөө соёлын шокнд орно бид нар буруу үйлдэл гарна те Нөгөө айдас болно, депресс болно. Улам бид нар Улаанбаатар хот маань улам л стресстэй хот болно. Би бодоод байгаа. Улаанбаатар хот маань стресстэй байна гэдэг маань бид нар ингээд нөө янз бүрийн юмн дээр л битгэгдээгүй сэтгэл зүйн талаас бэлэн биш. Тэгэл ингээд тийч цаг хугацаагаар ингээд ороод ороод ороод ирэнгүүт чинь өөр ихгүй тэрэнд бид нар стресстэй байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгэхээр бид нар стресстгүй тул энэ дээр аль хэдийн сэтгэл зүйн талаас эхний ээлжинд айгүй сайн бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгээд ийм болохоос хойш энд би бэлнүү гэдэг дээр л дандаа асуултын тэмдэг тавьж байгаараа л гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд хоёлоо дуусгах уу тий? За тэгээ ингээд энэ удаагийн дугаараа дуусгая. Тэгээд дараагийнхаа ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэсэн подкастаараа дахиад иргэд уулзцаая. Баярлалаа. Яа баяртай. За баярлалаа.